هنا إذاعة نالوت الحرة 98.2 ميجا هرتز تعيد شاي ما أرن مدرن دار ربي إن شاء الله تنطف دي وضن تعيد شارن متسالي دي غفا زغر تايم ما بدي مطاون تعيد شاي ما تيوي دير قازن تكسن دي توف وتزميم ونضر كن إيبوشين دتمن غي غرس النولاون دنيت نتشرهن مي بدون ددرزن ارن مايم ولا وننسني ملالن ارن سنزون شي تمر دي سكرن النون ليبيا ني ليبين على شي لي سوداين يبوشين نايما تمر فرنسا تكسن اني نسيه كالقدا في اعز من ليبيا تمرتان وشلا سيد من ضد ساليبيا ضد ساليبيا وسان مدولن شم تمر ضد تمر تددتنا اللاس وزلن ليبيا تمرتن غانوش دي سيد من تقد شي فلاس عيما تيويدا سير قازن اتعيد شيء من ارن مدرن درب بيد ان شاء الله تنتفدي وضن يا سعيد نحسبك عند الله شهيد وفي جنة الخلد تسرح لا تحيد